yang seenaknya beri anggapan Saat dua insan dibuai asmara Seringkali dianggap bucin dan lebay Bucin dan lebay Kurasa mungkin anda hanya belum saja rasakan Betapa dibutakannya kita terasa Maka pepatah sering katakan Soal cinta itu buta Itu memang nyata dan patah Dan aku pun pernah rasakan sensazinya Bagaimana sensasinya Bagaimana sensasi seakan dikebelakangkan Say goodbye dulu jarang kongkau di tongkrongan Berkorban mati-matian agar bisa pertahankan kenyamanan Agar bisa menyenangkan si pasangan Syukur-syukur bisa naik pelaminan yeah. mereka yang seenaknya beri anggapan Saat dua insan dibuai asmara Seringkali dianggap bucin dan lebay Bucin dan lebay Bucin dan lebay Bucin dan lebay